Dan ke Nabi kita katanya sallallahu alaihi wasallam idza tawadaa al-abdu lillah apabila merendah diri hidro hamba karena Allah niscaya ga angkat akannya li Allah ke langit yang ketujuh. Ya, dapat lolong. Nangon di langit bagi. Kena kenyang nak tut. Makna ji urungnya akan geangkat derajat li Allah setinggi-tingginya. Man habis dunia langit li langit ke langit ketujuh ke dia sarua leput sampai tok tujuh derajat yang tinggi. Jadi yang kena pegah seorang so, yang merendah diri karena Allah maka urungnya geangkat derajat li Allah. Maka kita hasilkan ketinggian ji dengan langit yang ketujuh. Dan ikun li Nabi alaihi salam Inna tawadu'a la yazidul abda illa rufatan. Sesungguh tawadu hanya ditambah akan si hamba melainkan ketinggian. Tawadu'nya cuma untuk menambah ketinggian. Jadi kau nitrun. Tanya merendah diri. Tapi yang terjadi kau rendah, naik. Rendah, naik, rendah, naik. Nyamanan. Jadi kejadian kejadiannya sebalik eh. Kerana dia tak rendah maka rendah. Menyemenan fatwa tahu Maka tawaduklah kamu. Rahimahkumullah. Semoga lebih rahmat akan kamu oleh Allah. Badi yang lain ke Nabi yang alaihi salam innahu la yu'jibuni ayahmilar rajulu syai'a fi yadihi bayakuna mihnatan li ahlihi yarfa'u bihil kibra an nafsihi sesungguhnya pekerjaan Sungguh dipehirun akan Lun oleh bahawa dihamal, dimat oleh seseorang akan sesuatu pada tangannya. Maka ada iaitu menjadi kehinaan bagi ahlinya sesuatu yang tujuan untuk mendafak dengannya akan terkabur daripada dirinya. Jadi ke Nabi yang hirun yang haya kena berat. Hi haya, hebat tak tak, Orang gemat sesuatu bak jaro yang dengan gematnya ginya jadi hina pada hai. Tapi gemat tujuan mangat gadoh de kabo. Me de kabo kau orang hebat. Mbah Maji katanya orang hebat. Menyo wate tapi hebat ro dengan mam menyo tro ba ungkut atiji ke ro de. Hina. Tapi ketiji karena hina nyam nyata meung ko gero de hina gemai gemai hai pun me gero ni me de gero mangat hina kupu hina hai mangat be de kabo ha karena menyo urang de kabo merasakan dirinya hebat menyo barangnya gemat gero nampak ge nyan hina sengaja gemat mangat be na dalam jiwa ali merasa dirinya hebat pu hebat-hebat ha me gero jerahan tapi menyo mandum na urang diji Ungkut na meh silap na meh, dumpu-dumpu na, Makin trip, makin ee eh, eh, aja juga dia. Nah sadar dulu. Akhir ji, pubut gerau mentong katanya. Ya, nyan kebukahan Nabi, nyan yang mengherankan. Nyan yang hebat. Kabilah. yang pengkawi pengkawi benda nak pengurah orang geboh pengkawi orang pengurah tak kan benda nak pengurah untuk minta ni benda lah menyokasat memang kita nak perlai beraya cara tak beraya draw dengan cara tak waktu yang kau tak waktu tapi orang dekabu mencara dekabu cara halus <laughs> Nyekan. Ya Cuma yang tanya, Hana perlu ada lah perayaan dok. Tapi wakil je raya. Yang kepegah ni Nabi lagi. Yang Hana perlu ya kena pegah. Hana kekurangan. Orang wadah ke perendah dok. Kan tak rendah. Kupas yang ada tim. Yang perlu lah pegah. Okay, orang terdekah. Kan Nabi harta pertama. Puya. Tapi terdekah. Yang anggap pertama. Uh, oh, Hana ada pertama. Yang ya, ada Hana pertama. Bergian aja untuk. Putih buah dalam terdekah pertama harta. Kalau dalam terdekah Hana kau pertama. Yang urang dah waduk lagi nyan hana terangkat. Memang perlu mengarai kita waduk tu han raya dan beri kira orang dah Hanya dah leh ha, dapat waduk Tetapi memang kan perlu keraya yang raya. Kah hakikat tu lagi beri. Ha, nyopat baru tu pak hakikat dekabo. Kiban yang gekan dekabo. Pak Ji dekabo nyan hakikat. Nak digabung syariat, nak digabung tarikat lah. <laughs> Ya, ni mana? Nyumpak kat rumah hakikat tergabung tengok. Tapi tengok baik tergabung lah. Ayyara nafsahu fauqa ghairihi fi sifatil kamal. Dekabu adalah bahwa menganggap dirinya itu di atas orang lain pada sifat kesempurnaan tak anggap kita katanya di hati gop dari segi ilmu tak anggap ilmu kita katanya lebih sempurna daripada gop pemurah tak anggap pemurah kita katanya lebih daripada gop pulom kekuasaan kekuasaan kita katanya lebih daripada kekuasaan gop jadi menganggap dirinya itu di atas orang lain pada sifat-sifat kesempurnaan yang yang kebenaran terkabung maka hasil padanya oleh nafkah dan hadzah daripada ini yang rege min hadihir razilah wal akidah. Puan. Well. akidah, betul ya? Jadi yang pertama menganggap dirinya lebih dibanding orang lain. Gara-gara kagak anggap dro lebih, maka hasil padanya oleh nafkah. Nafkah yang kebuno. Ah, tak uh, drog dro dekarai buno kap sempurna. Pun menoleh oleh dasar ji. Malim lum menjish. Yan, yan gikun merasakan dirinya lebih. Wateka katanya merasakan lebih malim daripada gop, lebih kaya daripada gop, maka terjadi nafkah kemang bahu, pengangin nafkah. Kemang aju, oh, manjihnya kena min, kena lebih daya. Waharrah hadzah, dan merasa nisyat, kegemaran, senang daripada ini sifat yang tercela. Padanya hanagot, wal akidah, dan ini anggapan aju. Dari menganggap diri kalau lebih dari merasakan sempurna benar ibadah tu nafkah dan hasahnya karayu dan ka uh, timbul semangat karena dirinya kalibeh daripada go walidalikah karena demikian nekulin Nabi SAW bika min nafkhatil kibri Lun berlindung dengan rahmat Allah daripada nafkah tegabu Ya kenyan Merasa besar ketika sempurna pun sebab kadang-kadang sempurnanya nah tapi baik sampai dari kesempurnaannya katanya merasakan lebih dari go you know kadang-kadang memang hai pak manis nah lebih wajud daripada go tapi katanya baik pernah merasakan eh hey, bahaya alihnya nanti lom nafkahnya merasakan hayu katanya menganggap merasakan ka lebih raya katanya menganggap gara-gara kelebihan pada sabah sifat benar dan karena demikian dilakaidin li ba'duhum akan Sayyidina Umar radhiyallahu an liya'i dan nas ba'da subhi untuk kultum sesudah subuh. Kuliah tujuh menit. Hai aidan nas. Lakaidin dan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar Nabi Idin li semayang subuh dan pegah nasihat dan cuik gurunya. Ya, gagal kan, kan? kan? Faqala, kun Sayyidina Umar. La aksya an dan tafika hatta tabluga suraya. Baik. Nya mena telefon. Baik. Ujra mahra ni. Dia menang. La aksya lung takut bahawa gata anda akan merasakan raya besar kalam udara sehingga sampai gata buat bintang tu raya anda. <laughs> drone raya drone langit ke dia. Baik. Bagah daraya raya ni. Bahu buat bintang. Menyotanya orang menyotanya dia oh. Ketika ada pegah haba juga. Nah kesempatan orang iwo ceramah bahasa bawah tempat. Nyan tegedi dan nak tula ikan le orang. Eh, Nampak tak ada pegah haba yang bagah dek turi dia. Nah orang hebat-hebat mandu minana. <laughs> orang hebat mandu minan. Dia dong ju, kabutonya. Bagai turi. Jadi sama dengan pu yang dapat buat yang berlatihnya berbagai turi berhebat berhayu ya. jadi yang seluruh na kemampuan katanya itu biar mendominan nanti jadi untuk mengenai nilai dulu oh bereh bereh bereh cara orang. ya untuk dah pegah tanya lebih raya untuk dah pegah tanya malim kesimpulan dekat bos yang ini sebab jenis apa lagi yang kan pun yang berbuat ibadat jirat ke ibadat jirat yang penting bagah hituri bagah terkenal bagah lepeng bagah menumpuk buat dumpu aja kena target sebab target udik, ke dalam dalam dunia untuk udik dalam dunia <laughs> target udik dalam dunia untuk udik dalam dunia yang kerja pun yang dah buat tataran harus kena. oh ini penting lah padahal yang ada ingat binasa orang akhirat dengan buat lagi-laginya yang ada ingat yang penting itu hinan bupati hinan kepala dinas hinan orang haya-haya lain nah hinan toleh dapat puteri raw tu nya mana ni dia reloh daju padai ina umar hang bi ju ha lekaidin ceramah le subah be tu e manyang bahu kata teruk bintang suraya ke pula <laughs> langit ke badum langit ke tujuh pai duk bintang suraya tu e eh, eh, bahu ron teruk langit ke tujuh ni be amnai dia Bedanya. Ha. Bedanya. Menaga benda kan je kan. Perbandingan baik daripada kabura tu. Mana dak kemana ada ada berah baik dekat bo. Pernah nak kurang dekat bo lah dia. Agak ikut dak berah baik galak katanya. Duh burung dia dia ni. Lah, Kepada dia kilo mah. Nak pada iki. Nya dak berahnya punya mandum. <laughs> Pada dak pakai kan nyobek galak dari dia katanya. Oh, akhir. Ha, Minya mendum ke hana galak di ke dunia. Minya mengen tajak ke deh. Hana lim hidang kan? Hana lim sabar. Minya mandum tak fikir ke akhirat. Man pajan kata fikir mendum man. Tak cik tak budah hudanya, tak pubur kitabnya, tak ceramah mesti juta draw tu. Padahal draw nak urung lagi ada ceramahnya. Yang penceramah tak juta. Urung yang lagi nyan, nak lima draw. Sebab ada penceramah pihak nanti ini. Oh, Pula orang dengar. Ini apa yang fikir ya. Baik dah fikir, mio kada buat kita punya motor, hanya jadi nali terundunya. Motor na, na, na, harta na, orang di kabur na, dumpu mentong na. Ini dia tengah tak buat, draw tu, eh, tak buat. Jadi, baik tantang menyo tanya ke lagi nyan. Ini dah sehari mana? Dia dah dengar gagal gagal. Tanya kata tim dan bergerak draw lagi nyan. Tapi bumandu merang lah dunia lagi nyan. Menyanah dah tim sikit bumandu. Maka watak kata bayang nyelung kalah lagi nyan. Berarti nyelung kalah lagi nyan, mandu merang lah dunia lagi nyan. Maka lagi nyan. Hai sebab lu orang paling beruk lah dunia. Menyelung hanali di kabo. Dia hanali orang di kabo dulu dunia. Patrin contoh orang tahu tu hanali orang kabo. Nya menyelung kalung tim hanamita dunia. Nya mandu murung lalu berarti hana galak lagi kedua nya. Maka mana? Tanya urun terakhir. <laughs> Mam nya kedai kan urun terakhir. Dua murung ikut tanya mentau. Mam bapa saya gara ada dua orang yang dua urun mata bodinya. Bapa saya gara ada nya hana galak kedua nya mata bodinya urun hana galak lagi kedua nya. Hanya naya hana pergi. <laughs> Draw di mentau nanti pegawai. Eh, mana? Nyokai rezeki itu. Kemudian ini nafkah pun no, merasa besar pun no. Merasa kita nyok kali lebih rayu daripada gop lagi cangguk kayak pasal angin no, karaya aja enggak. Kemudian ini nafkah merasa dirinya besar terjadi daripadanya oleh beberapa perbuatan pada zahir. Ha, nyok kan muncul luar. Ye dalam mana pun. Pun kita nyok tatunyum bahwa bak kita nyok nasifat yang sempurna. Tak banding dengan bak gop sempurna bak nyok cara katanya menganggap kaya katanya menganggap saleh katanya menganggap ka setelah merasakannya timbullah nafkah bahawa kita katanya lebih raya lebih haya daripada gop lehnya ibadah tu perbuatan pada zahirnya kau ni lama te kai tibi ulua yang kenya nija beno kai tro deh tro batana ija kamroh roh batana Alihnya pulang pupu yang timbul luar <laughs> ya, gara-gara nafkahnya wate ta contoh ta contoh tarafu fil majalis contoh ji manyang pada tempat dua, yang baduk leung manyang <laughs> karena kita nyok karayo handa tenduk le tanding engkau sebab te duduk kursi taban mandu kata deng-deng nabi aku nabi kan Hana ada duduk, hana ada duduk. Sebab latih kita katanya, menyang kursi, sabang orang lain <laughs> sih. Dipuduk kursi, sabang kursi orang lain. Handa dia dua. Seharusnya kita tanya bu lah kursi sabah. Ham lain beda warna api juga. <laughs> Alinya nyanggap je ke tanya benar sarung lah becut. Pokok ibat sabang engkau. Yang kaki ken tarafok pada majlis. Ketanya menginginkan tempat dua kita nyo lebih banyak daripada gob. Nyo af'al pada zahir. Yang kedua, takadum fit tarik. Terdepan pada jalan. Nyawa tajak. Baik sampai nak ijak gak uka tanya. Tanyalah yang paling depan. Orang lain ikut ikut Nyawa kan, kan nampak pada di kabu dan nyan kan muncul luar. Hanta timli li ikut ilikut gak. Tetap kita tanya bu yang paling depan. Wan nadru bi'ainit tahkir. Dan memandang dengan pandangan kehinaan dan marah apabila tidak dimulakan dengan salam. Dia merempuk dengan orang, hanai bi talium jih bawa aku bertanya. Dan dia kembawa bawa jih bantruk umpuk, Assalamualaikum, ikut bertanya. Nyan baru betul, tuah, tuah, tuah. Tapi punya hanai bi talium, saya tanya bi talium pak jih. Tidak, eh, puas saya gampang saya. Hai, tu bi talium gelung. Nyan kadu, nyan kadu ulua. Ah. Nyan dikabu kaya dibi ulua. Ah. Ka melihat hina dan bengeh ke orang yang tidak memulai salam ke tanya. Pakasara fi hawa ijihi dan taksir gobnya pada hajat kitanya. Hana hana dipenuh hajat kitanya lagi hendak tanya hana petru. Keinginan katanya mana? Oh ma, tua mai pegah mata. Oh ma, tru ate yang lung lagi nya. Ikun tua, ambil mai lung perle kamu bagah-bagah juga. Ha, yang taksir Bengeh dia ke gob. Watang ta'dimihi dan taksir gob pada ta'dim katanya. Hana gob ditakdim. Bengih tu Yang terkabur Kaduh uluah Kemudian wayah miluhu Dan dipengaruhi Le nafkah puno Akannya urung terkabur Diatuh bahawa Benci apabila dinasihatkan akan dia Menyodan nasihat Yang mana-mana Boleh pegah Ya, boleh pegah kena orang awak dah ada puruh menyanyian. Jadi gedanya hana merasa nyaman ketika dinasehat. Pakon karena gedanya menganggap lebih baik pada haji. Tapi punya urung di hati gedanya yang hana pat takau oleh tukang nasihatnya dah dengar. Tetapi punya urung yang tak anggap lagi gedanya rendah pun hana dah dengar. Padahal kadang-kadang nasihat gopnya betul. Ya urung ke, buat pegah hak long yang. Oh, tun aku berat. <laughs> Ipluh tun, mom lah tun, trip aku duduk dalam daya. Buat pegah yang kenal. Jadi pada hari kadang-kadang walaupun trip udanya nah kelebihan mak go beti. Anak mie nya handen te ji. Irumpo ti pupu ji nya hana rumpo ri reo. Pada ya pegah adanya karena gedanya tak anggap ji rehen hina apa no. Ji di bawah gedanya maka gedanya merasa tidak nyaman mate ya sehat, ya bi sesuatu gedanya nya hana nyaman deli. Nyan juga gara-gara po nafkahnya wa yu'annifu idza wa'ada wa'lama dan kasar ia apabila memberi nasihat dan mengajar orang lain. Ode da berogop gatha. Sebab tanya lebih ga ubud maka gatha kere. Mi perno tanya bengih. Wa yajhadul haq idza nadara dan mengingkari akan kebenaran apabila ge munadarah. Tegedi na munadarah nampak kebenaran dari gop tak ingkar hendak dapat teh. Maka sebab gop pegah. Pakon han menang bu tanya pegah. Masalah betul ribut ho home le. Pakon lagi tanya pegah. Pakon han bui terima le orang. Pakon tanya terpaksa apa yang terima kebenaran mak gop. Alasan han ali kabi. Hai sip dali mai gop madum kata lu tanya. Tapi panhe lah na menana. Lah. Bu pegah ke ke nyan. Nyan juga didasari oleh sifat tekambo. Wayang duru ilal ammah ka'annahu yang duru ilal hamir dan melihat ia kepada orang awam orang hana ilmi yang seolah-olahnya itu melihat kepada keledai dia tak tahu orang yang keledai mata tu keledai keledai bangai yang tu ha dunan bro ayu kan kan binatang yang paling bangai keledai mau orang awam ke orang hana ilmi karena katanya mana kata kabut anggap bro tu lebih maka pandangan ke orang awam persih lagi tak keledai yang tang mata tu kau nurung tu tak keledai yang tang. Nyan juga af'al perbuatan yang nampak ulua disebabkan oleh tikabu. Maka cukup rusak ni. Dasar ripat baca di dalam lah, saja. kan. Tapi efek waktu bertuh luar cukup jai. Wa innama uddimal kibaru kibru hatta la yadukulal jannah mangkana fi kalbihi miskalu darrahmin bi anna tahtahu salah satu anwa minal khaba'is adimah dan hanya saja dibesar-besarkan akan urusan tekabo sehingga hantamong surga seseorang yang ada di dalam hatinya seberat zarah daripada tekabo seberat zarah zarahnya doi urang yang na tekabo ube dum gehon doi lam ati urangnya sampai kepegah hantamong surga maka berat hat nyatanya ke yang kamu lebih-lebih tak apa-apa Mam yang dikabu na wibir rusahum lah. Yang bina dikabu biji masalahnya ke berat hat. Pakan gipu berat berat hat lagi nyan. Karena di bawahnya dikabu. Na dikandung leboh model daripada yang bruk-bruk yang rayu. Ji hubud. Diyuk ji. Leboh keburukan yang paling bruk-bruk. Diyuk dikabu nyan. Jadi beda dah beda uji eh, hubud tentang anak masalah. Nyen ubur tak kalon. Ha, gehon dah diji. <laughs> Tak diji gehon, terkabur nyen berat urusan. Nampaknya galak gerai sagai. Ha, bengih gegop di hanai puja tu sagai nyen sagai. Tapi kon, di balik terkabur nyen terkandung leboh keburukan yang sangat raik-raik. Tata awaluha Salah satunya le Sesungguhnya terkabur itu Munasa'ah merupah-rupah akan Allah Ta'ala pada khususiat sifatnya Allah tengah tak merupah sifat khususiat Allah sebab kali dah pegang helikot adamah yang sampai dengan nafkah, naf, nafkah pun adamahnya nafkah, kebesaran adamah dan kebesaran sifat Allah tak rupah tanya benar ranyang bentuk lehnya pulang tak bodoh dalam ke uluhiyah Hai uluyah Tuhan aja yang kenyang Firaun. Firaun poni praik roy, jih raja, jih raja berkuasa makin trip makin trip. Akhir jih anna rabbukumul a'la. Kae e eh, bandingkan uluhiyah. Nya menang sih. Awal jih gedanyo adama, merasa dirinya besar dan gedanyo kibria, merasa gedanyo sangat sempurna. Tapi akhirnya akan tarupah siput ketuhanan. Karena bermula sifat kibriya pakaiannya Allah. Sebagaimana yang kena kel Allah Taala fa innal Nah, ha, sebagaimana yang kena berah li Allah Taala yang kali ikut. Fa innal la taliku illa bih. Karena kebesaran tidak layak melainkan dengannya Allah. Wa min aina talikul adamah bil abdi dzalil ladzi la yamliku min amri nafsihi syai'an fadlan an amri ghairihi. Bagaimana, dari mana layak kebesarannya dengan si hamba yang hina Yang tidak memiliki daripada urusan dirinya akan sesuatu Lebih-lebih daripada urusan orang lain Gedanyonyo hamba yang hina Yang jangankan tanah urusan kau Urusan roh dah haik dah urusan Kalau dah berah puno Kajan puno roh Wattai dua dek Dek roh dengan haik dah fikir dah bergaduh yang dumnan bangai tu Masalah peribadi tak dalam perut Kada Ci de hilangkan sendiri Oh dah berah hilang Berada kodoh Dek ke banjarak Buat apa jauh bu Eh balikkan lah, dulu mak bu Padahal bu Makhluk yang ha, mati kan makhluk hidup tetapi katanya untuk pergaduh dia Malah lagi dulu Pak Abu Dan ibu pun sebenarnya Nak sanggup sih Kerana Abu lebih bangai pada katanya Jadi nyangkenyan kehinaan katanya hamba tidak memiliki urusan pribadi katanya hana pada jaro katanya pro katanya hana pada jaro katanya kaya katanya hana bak jaro katanya bahagia katanya hana bak jaro katanya memendum nyan pada Allah kita katanya cuma berusaha melake jadi menyodum kehinaan kita katanya pat jidu sifat kebesaran Sedangkan Allah hanya perle ke go. Seluruh urusan kembali kepada Allah. Allah yang atur. Maka Allah lah yang wajar mensifat dengan sifat kebesaran. Tetapi dalam getanyo hana layak tak mensifat dengan sifat kebesaran, Kita getanyo tengah tak perai drod. Nyo kenyo ken de kabu. Men kan wajar watege puberat masalah de kabu. Karena getanyo tengah tak merupah-rupah dengan Allah, sifat kebesaran Allah dan nak cok getanyo yang tabuh hal yang paling berat pada kamu yang kedua bahawa dipengaruhi akannya seseorang di atas ingkar kebenaran nyom yang katanya orang nasifat di kamu nyom katanya untuk satu saat kebenaran akan hantar petih ketika muncul dari gob gob yang penggah kebenaran yang hantar tim Karena danya benar, terkabur merasakan raya ada je kebenaran berdari danya, maka tak tolak kebenaran. Iman Tirikah gop nyambi bengih danya. Eh, Dia eh, memurah tak. <laughs> Ikan terkah ke Roy? Ah. Di ibadat ke? Eh, salih tak? <laughs> Pokok ni, pui pegawai gop kon mandum. Padahal salih ibadat gop pak salah. Tapi salah. Karena kau tanya pembuat. Pada dah pembuat dia nyoknya baru betul. Eh. Agak nyok je yang betul. Eh. <laughs> yang gara-gara terkabur. Jadi efek daripada terkabur adalah juhdul hak. Mengingkari kebenaran apabila timbul bak orang lain. Apabila muncul dari orang lain. Wazdira'ul khalki dan menghinakan makhluk. Menyogitannya terkabur yang timbul adalah penghina makhluk urangnya mandung hina di mata katanya. Sebab yang lebih tanya tak ada roh lain hana. Nekun li Nabi SAW pada menyatakan dikabu Al-Kibru man safihal hak Dikabu adalah urang yang menolak kebenaran. Safihanya makna roh jahil. Urang hanya turi kebenaran. Padahal lah mati turi Tapi bantah Ibegah kahana butoi Nyo gara-gara dikabu Jadi kebenaran Yang ditubit bakgob Dia akan ditolak Yang kedua Waramasan nas Dan dipehina akan manusia Mami aku tanya orang tawadu Panen ada pehina orang Berangkat sawah ya kadik Berangkat sawah God mendung Hamba Allah mendungnya Nah kelebihan mendung kepada Allah lebih baji sabar lebih baik tanya sabar tu tahu si ya benar jadi kan langsung tak pandang hina ke gop tapi menyata kabo langsung memandang orang lain hina wal amfah minal haq tarliku baba sa'adah dan punya menolak ha membangga diri daripada kebenaran yang sehingga kebenaran beno tak tulak tauliku baba saadah dikunci akan pintu kebahagiaan katanya menyo kata nak kebenaran bak gop tak tulak tapi hebat dro tu hana tatung nyo efek di pintu kebahagiaan tertutup jadi katanya dalam bro habis-habis junya sebab urung pegah hana le katanya Nah, tak sikap salah. hana pegah kau. Bo, kau ya pegah katanya. Puih pegah kau nandung, saya lain pegah. Na yang perlu nasihat, dayu nasihat. Hangte orang. Tetapi mereka katanya orang menerima menerima nasihat orang lain. Hana tak tulak kebenaran dari Gob. Nyo dia salah, dia tak nak orang tegur. Hai pukanya. Bukan apa Putra pulang rumah oh, yang tilap lo. Ha, Minta ubah baga. Itu je pegah le lah orang yang tanya mentang. Tetapi menyertai kabur punuh di dalam. Habagab kan mandum. Yang hanapu harap le katanya merempok kebahagiaan. Mandu murung hai tin. Kan ye beoi hai urusan. Bat teruk kenan puan dah pegah kan mandu betul tak badannya kan ti. Mak mana bang nan gede gerai han. Ya menan pandangan go ka. Jadi makaji ke pegah amfah daripada kebenaran digunci pintu kebahagiaan. Wakadah. Wakadah dan demikian juga istihkar makhluk Pohna, uh, eh, yang ditimbulkan daripada tekabu adalah penghina makhluk nekele sebahagian mereka itu lama sesungguh Allah Ta'ala khafa'a salasan fi thalafin gethom le perkara di dalam le perkara ya. na le perkara yang kita getanyo perle atanya ya? tapi getom hana ada dupat patah hidup. nya kena lagi puah bak tv yang acara yang di pasal alam tu yang dunia yang toh pilih. di dalamnya na na nunci moto <laughs> na moto ina tunyo mana tanya menjadi dibia nunci kita nyok. ana yang tong to mam tak nyok kerupuk di dalam <laughs> haru hang kena. Jadi yang disembunyikan. Jadi Allah Taala nak sembunyikan leh perkara di dalam leh perkara. Yang pertama, khaba'a ridahu fi ta'atihi. Nafhum li Allah akan ridanya Allah di dalam taatnya Allah. Nyo dalam taat yang tak dan tak buat, di dalamnya ada keredaan Allah. Tapi yang tahu, Puh semayang wajib, puh semayang sunat. Puh sedekah, puh tulung gob. Puh uh, meratib, puh tasbih. Ngentuh rida Allah. Hana tente. Maka ji wate dah dengar puh cerita ini. Muadali. Wate ijak lalat di apinya dawit pula. Hana aku baru. Ngenyan merumpuk rida Allah. Selesai mandu. Yang penting rida Allah. Sebenarnya yang perlu rida Allah. Menyak Allah karida pula. Menyak lagi kedanya reda orang kaya. Nyo reda orang kaya, nak perlu buka usaha lom. Anak pali, bukan berkening mentah. <laughs> orang kaya nya saya nak kan tak kaya kedanya. Mampu buka rekening mentah. Duduk gerak ada. Napa dapat habis peng. Menyo reda Allah ka darum pok syurga ke sawa bi. Kemuga bi ku orang pengih Allah. Orang rida oleh Allah. Tetapi rida Allahnya ki banjara darum pok. Gesom rida Allah di dalam seluruh taat. Walaupun kadang-kadang ubud. -kadang Sebawahi empat. Bak pegah, nama Allah A'raful Ma'arif. Nama Allah adalah isim yang paling ma'rifah daripada seluruh isim ma'rifah. Ngenyan merupakan rida Allah. Jadi, anak dente ya tanya. Oh, ilung, bubut yang bubut mentang. Maka dente lah ubutnya. Anak hidup lah daraya. Kadang hidup lah daraya. Nyo ke mana? rida Allah di dalam ta'an Allah. Jadi, anak dah dupat mana haji? Dan hana taban-taban. Lagi gesom lah itu kadar. Menyugu pegah aja lah itu kadar nyan malam 17 Ramadan. Nyan malamnya sabodanya orang di ibadat. Malam tengok tengok endung rum. <laughs> Hana saya ibadat li. Hei buklah kali pula man. Kabi, tak selesai masalah. Kali cok jadah, pujian lah cok jadah. <laughs> Makanya anak buka. Buka ada hai sang bak gaji-gaji sang berarti peluh yang akhir kurang je gerubok hinan kamu nak menang tang tang tang tang memang hanya hanya pedih yang memang dirahasiakan supaya orang mencari keredaannya dengan melakukan seluruh taat yang menang tak pegah dia baik ada mendih kan gepede haju supaya tanjungnya mandum tamang surga baik menang naik mangat lah Baik payah taat-taat mentabah haju gereza haju oleh Allah mandul lagi pegat. Nama juga haju mandul. Tapi yang kekal lagi nyan. Lagi dalam dunia nyo, ada tak usaha, hek tak bubuk ilai, merumpuk labah, hina, rugo, ini. Minta akhirat lagi nyanci. Tambah mandul. Jadi gesom rida Allah di dalam taatnya Allah. Maka bubuk taat mengandung. Menyemenan, falatah kiranna syai'an minha. Maka baik kata anggap remeh akan sesuatu daripadanya taat. Baik tak anggap nyampu lah. Ibadat ubud tak boy. Danyo malam ni pak punoh dari ibadat. Pukul tu pak meratik pak rumah kahuri tu tipuh kau kan. Hai waktu duduk di rumah dah. <laughs> Eh berkelam ibadat kita nyawa berkah hana taik malam bengau. Uronya pak kajah baru meninggal. Teruk kena kena sama dia hamba cu taik yang gerak dah hana tak duduk. Hai pun hana neka naga. Halah nama dia emang gak pergi kabuk hana buah. <laughs> Hana rente. Yang kinan kadang-kadang hidup rida Allah. Baik hana dia lewat dia Je yang kahek dan pembuat yang kata harap-harap. Ke hana. Bagi kau pada hari petah. Menyemenan baik kata apa hina, baik anggap remeh akan sesuatu daripadanya taat. Mudah-mudahan rida Allah ada padanya. Kadang yang kinan hidup rida Allah. Kata boh. Yang kedua, wa kafa'a suhtau fi maksiatihi dan gethom maksi, uh, bengihnya Allah pada maksiatnya Allah bengih Allah katanya tersembunyi di dalam seluruh perbuatan maksiat yang kagak larangnya nyainan nak bengih yang tahu teman hana rendah maka tak kan nak orang buat maksiat ada kamu ah kata mau surga orang lain ibu buat maksiatnya sih tapi dia mau neraka ukanya menan misi gaji Bengih Allah tu som hana ada tepat. Pajan bengih Allah. Bak maksiat tu dan pekan sampai bengih. Sebab kadang-kadang kan dalam hal yang bacutnya hina na yang berat dalam ubutnya na yang berat. Maka di kali bengih hina. Menyemenan karena tersembunyi marah Allah di dalam maksiat Allah, maka jangan engkau anggap remeh akan sesuatu daripadanya maksiat sagiratan yang ubud adapun walaupun ubud Nah walau hana ada gedina walau ubud gede ada ubud datan masjid beda premi hana dente tak pegah lah menyanpi hanjir alih lah menyanpi Allah na Hmm. Nak apa? Kau boleh. Tapi dah dapat hana kan? Orang zaman Tena tak boleh lampuh kan? Nak drien Nak buat menggih dalamnya Nak buat omplam Apakah hantu puas pada orang pula Ada banyak jika upaya yang dia dah pulau Hana rentik yang dia Penyakit baknya dah jadi kena anak nanti kebuka. Gelarang mandung. Tetapi yang bengih Allah ke orang kadang-kadang gara-gara sabohnya ubutnya. Tapi kepu gedam mandung, pakai hana gedam saboh. Karena hana dapat. Sabar lagi penuh. Lagi keuntungan hana merentek. Penyakit juga hana merentek. Jenaka ni tanya oleh orang. Pusubab oleh orang kenang bengkek kula. Tak apa Gara-gara letak kejap taka. Tapi si tipulannya lebih lelah lah. Mana sakit lom tak orang yang. <laughs> Kan tak Oh, kon gara-garanya. Gara-gara pajak rumah pelam. Orang mekat rumah dia orang pajak rumah Mana orang sakit. Jadi sehingga kan, sang-sang memandung kan kan. Tapi sebenarnya memandungnya. Tapi yang jid kebut, yang betul-betul membahayakan hanya dari itu dan kawannya. Mengko hotel lagi nyan. Berat nak pegah. nak bubuk tak kebah sabah kan tau. Nyo nazar tu boh buat gelarang. Tabah hendak tak kebah, nya yang pengih Allah yang lain anak pengih. Pada depu. Ya ada depu mangat tak. Taat yang jid dah buat sabah kan tau. Tak buat taat sabah kan tau. Maksiat tak kebah sabah kan tau. Eh buat minum. takkan ni. Ya. yang ke le oh, fala'ala suhtullah fiha maka mudah-mudahan marah Allah Ta'ala berada pada sabah dosa ubudnya kedua yang ke le wa khaba'a wilayatahu fi ibadihi dan gesom li Allah akan walinya Allah di dalam segala hambanya Allah ini dari seluruh hamba Allah langkawannya na waliullah Menyumenang jangan kamu hinakan akan seseorang daripada mereka itu mudah-mudahan orangnya waliullah kadang Kan ada puai ni kan? Entah wali Allah. Yang kawan kita dua. Kadang-kadang kawan kita yang wali Allah tu. Kan ada puai dia? Pas dah pulak-ulak tu orang kenang bahawa wali Allah. Dia kebut. Cikau yang cikau yang cikau yang cikau yang cikau yang cikau yang cikau yang cikau yang cikau yang cikau yang cikau yang cikau yang cikau yang yang cikau yang cikau yang cikau yang cikau yang cikau yang Hi tiga mangai pada hanya wali Allah. Ya menan kan kuis al-Karni kiban kan ya man paharuh dapo hina putra kejadian ni tengok maka ji hanak tentenya jadi ridha Allah di dalam taat hana taturi bengih Allah di dalam maksiat juga hana taturi waliullah di antara hamba Allah na waliullah lengkawannya taturi yang hana sebab pula punya pandangan katanya dino mulia orang kan pakaian kan tapi mulia orang kan pakaian dengan kenderaan dengan terkenal dengan nyanda pemulia orang sedangkan sifat waliullah hana galak ke pakaian hana galak kenderaan lagi, hana galak ke terkenal tapi hina jadi sama dengan kita nyok tapi mulia yang kon waliullah tapi hina yang waliullah nyamanan hanji tambah mendung hana ruang hade matanya sebab Allah dempuh dia kepada, saya dia kepada saum. Digesom oleh Allah di dalam hamba-hamba Allah yang hendak duri lagi dengan. Asalisa yang kelihatan. Ayahula bainahu wa baina jami'il akhlaqil mahmudah. Yang gelai alasan tegabunyan hanagat Adapun geberai urusan dekabo, sesungguhnya dekabo dipadok antara gedanyo dan antara seluruh akhlak yang terpuji. Gara-gara dekabo, nyu akhlak terpuji lain hai tamong. ngado. Sifat-sifat God, akhlak-akhlak yang terpuji, hantruk bagi apabila gedanyo orang yang nak dekabo. Makan. Karena urung yang terkabur tidak sanggup bahawa mencintai bagi manusia akan sesuatu yang gecinta bagi dirinya. Ngenyen enggak anggap nya lebih hebat, gop bangai. Pada mungkin gecinta aku orang bangai bersaban ke gecinta aku orang jarang. Ngenyen enggak anggap malim, gop jahil. Pada mungkin gecinta aku orang jahil lagi gecinta aku orang malim. Jadi begitu kita nyok kata anggap draw terlebih daripada gop, maka cinta kita nyok ke nyok lebih tinggi daripada cinta ke gop. Sedangkan dalam hadis kan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li Kita nyok harus mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri. Menginginkan bak orang lain sebagai sesuatu yang tak inginkan bak draw tu. Mam yang tanya kata kabo karaya gop hina, ha mungkin tim sama tanya. Kagak ada sipun terpuji tabo. Yang kedua, wala yaqduru ala tawadhu dan tanya hana sanggup merendah diri. Pandai mungkin tawadhu entapang ande kabo. Te kabo merasakan diri gedenyo hebat daripada gok. Tawadhu adalah membesarkan orang lain, merendahkan diri gedenyo. Menyokana de kabo tawadhu haitim nali. Wala tarkil amfah dan hana sanggup lom lah dia teh meninggalkan amfah. Putra pano? Membangga diri. Jadi meninggalkan sifat membanggakan diri, hana sanggup leh. Karena ditanya, kah tak anggap draw terlebih, pada mungkin tak tinggalkan sifatnya. Dan meninggalkan dengki, hai tim leh. Dengki nyen tetapnya apa ditanya? Karena ditanya yang dah perayuk draw, wadai dah rayuk gop. Igop kau ni perayuk, dah rayuk gop. Mama Haji dah pegah ditanya malim. Ban, dia dengar surah gop, mengalahkan surah ditanya. Putra dalam, pap lemoy. nah nah lain eh, dia tu dia menjerat depoh kau mana kajet ke dengki wal kata bengeh, watih hai tak kalahkan kau bengeh. dan tidak kuasa ia dia tu menekankan marah urang dekabo hai getekan sifat marah dan ala lutfi fin nushi dan hana sanggup kenyang dia tu lemah lembut pada nasihat watih nasihat tetap kasar Wangalah terki ria Dah anak sanggup lah Mertih meninggalkan ria Yang gara-gara dikabu bil jumlah Dan dengan kesimpulan Maka tidak kekal akhlak ya. Maka hana kekal akhlak yang tercela Melainkan dan berhajat orang terkabu kepada menggunakan akhlak tercela Dan tidak ada satu akhlak yang terpuji Melainkan dan berhajat ia kepada meninggalkannya jadi antara akhlak tercela dengan terpuji, akhlak tercela terpaksa apa yang tak pakai. Akai bro yang terpaksa apa yang tanggung yang memendum lagi tanya. Kadang-kadang dekat bu. Akhlak bro terpaksa apa yang dekat selamat tinggal. Hanya kumengon engkau. Kadang-kadang dekat bu. Mendum-dum nan efek. Kita cara hana brok dekat bu. Ditarik seluruh akhlak yang tercela dan dikubah memendum akhlak yang terpuji kajiannya Allah SWT Sallallahu ala Muhammad